din ære, din verdighet, far. Å, far, gjør oss mer lik, far. Gjør oss mer lik deg, far, så vi kan skinne i denne tid. Så vi kan gå ut med ditt mor som salt og, og føde og gjødsel i denne tid, far. Det bare ber deg. Sånn at han vokser, han vokser inn i Syria som flere kan til, sett, som flere kan høre til ord fra. La alt falle for dine føtter, mann. La alt rope og tilbe deg, Abba stor, Abba stor, Abba stor. La alt tilbe deg, far, for du er Herre. Alt skal falle for dine føtter i denne tid, mann. Jeg bare takker, jeg bare lovpriser deg, far, for du vet noe om alt, far. Du ser til alle hjerter, far, og deres nød og deres tårer og trengsler i denne tid, far. Kom, kom med Det hellige ånds kraft. Fyll hvert rom, fyll hvert hjertes korp og ny, far. La det kjenne din kjærlighet, agapekjærlighet, som du hadde fra tidenes morgen av. I denne tid skal vi fylles på ny. tocchi dallo Krishna auf jeder Heiligung, Heiligung, Yeshua, Yeshua, Emeke, Emeke, Huşubadia, Huşubadia, Abba, Sikiyemia, Huruvana, Hastu, Imitentu Esia, Lavantu Emia, Supu Esia, Lavantu, Imikesi. Amen.

too? Yeah. Yes. Yeah. Yes. Halleluja. Jeg vil styre til et lite bilde. Bare fordi jeg kan. Om det her med å bli fylt med Den hellige ånd Det er ikke det jeg skal snakke om, egentlig, men jeg bare har lyst til å gi deg dette her som en sånn, liten sånn, lite sånn bilde. Um, nå har ikke jeg spurt om det her, men altså det å være gift med meg, det har visse bakdeler. Bjørn, han ehm, eh, Ja, altså min bjørn. Vi har to bjørner i rommet. Min bjørn. Han eh, er veldig glad i dessert. Og nå er vi to. Men han er ekstremt glad i dessert. Sjokolade og alt sånt, det er også, men det er ikke dessert. De er liksom bare krydder i hverdagen. Men dessert Og han har, eh, <laughs> han har bidratt til et bilde som eh, jeg tenker i forhold til Den hellige ånd. Fordi at eh, det står det at eh, Jesus han fyller dette bordet med fete og margfulle retter. Så når du, når, du, når du, spiser av Guds ord, så er det fete og margfulle retter. Ikke sant? Det er jo som liksom, Du putter på litt Jeg vet ikke hva du liker å spise, ja, men er eh, bjørn, så er det nok antageligvis kjøttkaker som er Kjøttkaker og poteter og, og skikkelig bra med god saus i det hele tatt. Og han skal alltid ha ekstra, så sant det er mulighet for å få ekstra. Og han syns alltid det er altfor lite. Så for å bruke det bildet, da. Fete og margfulle retter. Så Bjørn, han eh, spiser sine kjøttkaker med et salig smil. Skal ikke ha grønnsaker eller noen ting, han skal bare ha skikkelige saker. <laughs> Han spiser så han nesten ikke får plass til skjorta. Det er moro å lage mat til bjørn. Altså, du forstår at jeg snakker også litt i bildet. Det er en dobbel her. Jeg tror Gud syns det er moro å lage mat til oss når vi er villige til å forsyne oss skikkelig og sette pris på det han dekker på, til oss. Da. Så min bjørn, da nå må ikke dere begynne å lage kjøttkaker til han alle sammen, for da altså ja. Da får ikke jeg den æren. I hvert fall så kan vi si når han sitter der god og mett Magen er stappa, og da snakker jeg om stappa også bakpå. Og så er det noen som sier skal vi ikke ha litt dessert, da? Og jeg bare Orker ikke plass til dessert. Men da har Bjørn et så nydelig bilde. Så tenker desserten da, som et bilde på Helligånden. Du har fått fete og marmorfulle retter. Så Bjørn har forklarer dette så nydelig ved middagsbordet. Saklig og greit. Han sier det at når du har spist Alt er sånn. Så kommer da gelé og fromasje og alt dette her. Det bare legger seg rundt. Det bare fyller opp resten. Så du blir fylt til randen. Så det er alltid plass til dessert imellom. Så du skjønner at når du har fått masse lunsjord, sånn, så har du alltid plass til dessert. Og du må passe på at du får Ja. Men da var det fortsatt lyst på kjøttkaker. Jeg tenker at det har alltid plass til litt fett. Bjørn har alltid plass til ekstra dessert. Uansett hvor mye han har spist, så har han matvett. Han har skikkelig matvett. Altså, du kan bare ligge opp en ram med poteter, og så har du alt det andre. Men dessert? Å ja. Alltid dessert. Jeg tenker det når vi, at vi Tenk om si Jeg tenker Tenk vi kunne være litt sånn når det gjelder Gud. At vi alltid har plass til det beste av det beste av det beste på topp. Det er grunnen jeg meg, for jeg er mett, jeg er mett, jeg er mett. Jeg, er mett. jeg må gå og legge meg, jeg er mett. Mm. Skjønner jeg har et lite triks? Hvis du er veldig mett, bare sånn, ikke sitt til noe, for da, da, det, går utover alle koldtbord og alt. Så jeg har, vært, jeg har veid borti 120 kilo, skjønner du, og vet du hvordan jeg klarte det? Skjønner At jeg, jeg lærte meg det når det var koldtbord. Jeg var glad i mat. da. Så vet du, Jeg gikk ikke der og påstod at jeg hadde slanket meg heller, for det gjorde jeg ikke det hele tatt. Så, så på koldtbordet så spiste jeg alt jeg fant, og så ble jeg så mett at jeg holdt på å krepere. Jeg kunne ikke begripe, jeg hadde løst på enda mer. Så vet du hva jeg gjorde? Jeg gikk bort til isdisken. Hvis det går i isdisken, skjønner du, og så putter du litt is på toppen, så bare mm, Så får du plassen din. Å ja. Usaklig som få, altså. Hvis du har med deg Bibelen, så kan vi gå til Markus' evangelium. Markus Evangelho. Mas Markus er middag i dag, og det er ikke kjøttkaker. Markus. Markus kapittel 1. mais do que os skrek høyt og sa, Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du har kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige. Men Jesus truet dem og sa, Ti stille, og far ut av ham. Og den urene ånden rev og slet i ham, skrek med høy røst og for ut av ham. Da ble alle forferdet, og de spurte hverandre, Hva er dette? En ny lærer? Med myndighet befaler han til og med de onde åndene, og de adlyder ham og ryktet om ham kom straks ut over alt der omkring i Galilea. Straks de var kommet ut fra synagogen, gikk de inn i huset til Simon og Andreas sammen med Jakob og Johannes. Simons svigermor lå til sengs med feber, og straks talte de til ham om henne. Han gikk bort til henne, grep hånden hennes og reiste henne opp, og feberen forlot henne, og hun tjente henne. Men da det var blitt kveld og sola var gått ned, brakte de til ham alle som var syke, og de som var besatt av onde ånder og hele byen var samlet utenfor døra. Han helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke åndene å tale, for de kjente ham. Jeg stopper der. Jeg kunne bare fortsatt å lese, vet du. De sa Hvor har han sin myndighet fra? Hvordan kunne Jesus ha en sånn myndighet, autoritet, at demoner manifesterte seg og forsvant? Sykdommer bøyde kne. Folk kom løpende, og ryktet gikk. Så hele byen kom og stelte seg på utsida av døra. Og de var sånn Men hvilken myndighet vet, Hvor har han lært dette? Hva, hvordan, hvordan går, og de skriftlærde, de, de, de var sånn Ja, men vi har gått i lære for dette her. Hvordan i all verdens navn eh, kan han bare komme og gjøre disse tinga? Vi kunne jo nesten lest hvor som helst i evangeliet, så ser du at Jesus han eh, beveger seg med en sånn autoritet og en sånn myndighet på en så selvfølgelig måte. Uten å trykke noen ned, uten å slå til folk, uten å være frekk, uhøflig, ufin. Men bare operere i en myndighet som er bare så enkel. Vi leser om Jesus, ikke sant? At han, vi leser om da han ble født, og de tingene der. Og så leser vi litt om at de første, de første månedene og første leveåret hans Men så håper vi da helt til, eh, eh, helt til han er tolv år. Da får vi et lite glimt av livet hans. Før vi igjen får et glimt før for han plutselig får vi se hele Jesus og alt det som skjer når han er ca. 30. I alle disse årene fram til da så har Jesus levd som et menneske. Som sønn, som bror, han var med søsken, som kamerat. I gutteflokken og jenteflokken og de som har flydd rundt og, og leika og løpt og herja. Han har gjort det som vanlige barn og ungdom gjorde på den tida. Han har hjelpa mora si, han har vært i som lærling som snekker ut ifra hos faren sin, for det var vanlig at sønnene jobba sammen med fedrene sine. Han har gjort alle disse tingene, og han har antageligvis fulgt jødisk lov, så han har antageligvis sittet og fått undervisning fra han var fem. For det var vanlig. Og når han var tolv, så da, når han da kom, den historien rundt der, det er eh, Det står jo ikke det direkte, men etter jødiske skikk så, så, ser det ut til at det er da han hadde sin bar mitzvah, altså sin konfirmasjon. Og når han er der sånn, så får vi et glimt av Jesus. En tolvåring som plutselig forsvinner. Hele reisefølget de durer av gårde og tenker ja, da Jesus er sikkert med. Han er med, vet du. Han er sikkert bare sammen med alle de andre. Det er bare noe. Han er jo besøker noen andre akkurat nå, men han er liksom en del av gjengen. Han er med. Og det tar lang tid. Flere dagsreiser før du skjønner Oi, Jesus er jo ikke med. I all verdens han er Jesus tenker, Hvor mange ganger er det vi går framover uten å være forsikre oss om at de, hans ansikt er med oss? <laughs> Husk på å ha med Jesus i reisefølget, da. I hvert fall. Så de har jo da til slutt tenkt ja, men vi må jo finne ut hvor er han? Hvor er nærværet? Hvor er, hvor er Jesus? Så de drar jo tilbake, og så finner de han i tempelet. De finner han hvor han prater med de skriftlærde. Og de er sjokkert over hvilken kunnskap han har. Hvor mye han veit. Og foreldrene de er jo så Maria og Josef, da, de kalles jo foreldrene her. De er sånn Ja, men hvordan kunne du øh, Jesus den største selvfølgelighet se på dem og Ja, men Jeg måtte jo være i min fars hus. Liksom, er det noe rart? Er det noe merkelig at jeg er sammen med Gud? du burde jo vite det med en gang, at hvis, hvis, hvis du ikke var på jeg så er jeg sammen med Gud. Eh, det er jo her jeg hører hjemme. I, i, i gudsnærværet i alt det her. Så han hadde allerede da en bevissthet om hvem han var, og sitt gudsforhold. At Gud er far. At Gud er levende, og at eh, han visste at han var sønn av den levende Gud. Allerede da. Vi veit ikke om mammaen hans fortalte egentlig opphavet hans sånn i detalj. Vi veit ikke egentlig om det ble sagt, ja, men du skjønner det, gutten min, at det, det, bare kom en engel inn på rommet mitt, skjønner du. Mm. Og på plutselig så er jeg gravid. Ops! Det er jo en helt annen historie. navnet sitt Johannes og gir bare klar, klar beskjed la dette skje. Det er liksom ikke noe sånn at Johannes, for Johannes hadde jo, han var jo profet. Han var skolen, han kunne jo sagt nei, nei, nei, nei, du er jo bare en fyr. Liksom, du jeg eh, kan ikke drive og dø på deg. Det her er det jeg som bestemmer, ikke du. Men Jesus har med seg en, en tilstedeværelse eh, og en myndighet og en sånn sånn at eh, selv om, selv om Gud hadde allerede fortalt til Johannes at han du ser Ånden kommer over deg, over Det er han som døper med Den hellige ånd og ild. At han du ser, det er han det er. ikke sant? Se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Så han kjente han igjen etter ånden. Men allikevel, Jesus kommer med den største selvfølgelighet. Det er ikke noe sånn 'Unnskyld meg, men at jeg er bare en arme synder.' jeg har ikke... Altså, Han var jo ikke synd. Han hadde ikke synd. Han visste hvem han var. Han hadde identiteten sin så i orden. Men allikevel, selv om han hadde alt det i orden, så likevel så måtte han gå dåpens vei. Selv om han hadde gudsforholdet i orden, selv om han var født av Gud, han var født på overnaturlig vis, han hadde et kall på livet sitt, han hadde en oppgave, et oppdrag, så likevel så måtte han til Jordan. Vi må alle til vårt Jordan. Vi må alle innom og gå den veien. Så han blir døpt. Full neddyrkelse. Og idet han kommer opp, ikke sant, dette har jeg sagt mange ganger, så står det da åpna himmelen seg, og det kom en røst fra himmelen. Dette er min sønn. Dette er min sønn. Min elskede. Ikke bare 'dette er min sønn', men det er 'min elskede'. Det står i ham her jeg velbehag. Men det var ikke for Jesus sin skyld. Det var for at de andre skulle høre og skulle få åpenbart den vitnet. Jesus trengte ikke at Gud sa det. at ja, du er sønnen min, skjønner du. Han trengte ikke det. Jesus hadde identiteten sin på plass. Det er det jeg er ute etter her. Og når vi da ser, for Det er det som, det som foregår når vi leser før det her, så ser vi at han ble av ånden ført ut i ørkenen for å fristes. Det var omvendt. Det var liksom ikke at det, liksom, det var djevelen som førte den ut i ørkenen der. For, for å fristes i 40 dager og 40 netter. Uten mat, uten vann, i en ørken. Ganske voldsomt. Han ble frista på å gjøre tegn og under. Gjør noen tegn, så altså, vi kan se at du er Messias. Mm. Hæ? Gjør noen tegn, så altså, vi ser om du er skikkelig predikant. Gjør noen tegn, så altså, vi ser om du er evangelist. Gjør noen tegn, så vi ser om du går med Gud. Hvor mange tegn gjør du av? Syns dere? Det er sånn i dag òg. Djevelen kommer og frister ham og vil at han skal gjøre tegn. Han kan jo gjøre det. Han er jo tross alt den han er. Han kan gjøre det. Men han lar seg ikke friste av ytre faktorer for å si 'jeg gjør kun det Faderen sier at jeg skal gjøre'. Han lar seg ikke friste til å gjøre tegn og under bare fordi at folk maser på ham. Fordi djevelen kommer og sier at «Eh, 'gjør disse steinene til brød', da. Djevelen visste at han kunne. Jesus visste at han kunne. Men vi har kun én herre, og det er himmelen og jordens skaper. Så tegna under er ikke noe godkjenningsstempel på en Gud. Tegn er bare som skilt, det som viser veien til noe. Og det står noen, noen prøver å påstå at Jesus gjorde tegn for å bevise hvem han var. Men det er ikke det i det hele tatt. For at Jesus han gjorde tegn og under som et forskudd på å vise oss hvordan Guds rike fungerer. På det vi kunne gjøre. Det vi kunne gjøre i hans navn. Så Jesus han forflytter seg gjennom disse fasene av livet. Og hele veien så var det så mange mennesker som sa 'Hvem er du, hvem er det du tror du er, da? Jantelov til livs, ikke sant? Hvordan kan du komme her og påstå? Hvordan kan du gjøre sånn? Hvordan kan du gjøre sånn? Men du skjønner jo, det var ingenting som kunne rokke ned hos Jesus fordi han visste hvem han var. Han visste så, så med myndighet drev han ut. Med myndighet kasta han ut sykdommer og demoner og vekta opp folk. Med myndighet. Med hvilken myndighet gjør du det her, sa de. Jesus er vårt forbilde. Vi kan aldri være Jesus. Vi må ikke prøve å innbille at vi rekker opp til hasene hans engang. Men Jesus ga oss et forbilde, rett og slett. betyr at å vandre igjen den type autoritet og myndighet er tilgjengelig for deg òg. Noen misbruker en sånn myndighet. Og det er farlig. Hvis du har ord i din makt, så skal du være ekstra forsiktig. Fordi at du kan villede folk som du holder, og det er viktig at du holder deg til boka. Mm. Og ikke bare til de skriftstedene du har funnet men til Skriften. Hvordan var Jesus? Hvordan er Jesus? Og hvordan vil han alltid være? Jesus behandler mennesker med den dypeste respekt. Med den dypeste kjærlighet. Med den dypeste omsorg. Jesus sto aldri og skreik noen opp i ansiktet. Jesus sto aldri og dytta på folk. Jesus trenger ikke prøver sto skreik opp i ansiktet på folk for å hive ut demoner. Eller det eneste som skal skrike her, er demonene og ikke vi. Mm. Demonene for ut med høye skrik. Mens vi kan gjøre sånn som Jesus gir nåde. Den samme myndighet og samme mandatet som ble gitt over Jesus, har han overdratt til oss. Dere kan vinne og løse. Dere skal gå. Dere. Når djevelen kom for å friste Jesus i ørkenen, så, så utelot han en veldig spesiell ting. Han sa 'hvis du er Guds sønn, så gjør ditt og datt'. Men det var ikke det Gud sa. Dette er min sønn, den elskede. Amen. Jeg veit at jeg er et Guds barn. Men veit jeg at jeg er hans elskede? Veit du at du er hans elskede? Forsøk på det, skjønner du. Jeg møter så mange mennesker som står innenfor Gud og hulker og gråter med tingerskåla. Gud, mamma, mamma, du kunne velsigne meg, vær så snill! Han sier, jeg deg på dine føtter. Vær sønn, vær datter. Se meg inn i øya. Snakk med meg. Motta. Lær. Lær. Jesus vandra med en sånn myndighet og autoritet. Men den kom ikke til fullt uttrykk før han var døpt i vann. Det var én ting. Men før Den hellige ånd kom over ham. Nærværet kom ned i form av en due, som en due. Det var ikke en due. Mhm. Bare få det inn i hodet. Det er ikke due egentlig, det er et bilde som en due. Johannes sa at 'jeg så ham'. Jeg så Helligånd. Han kunne se at Helligånd kom som en dubbe og hvilte over Jesus. Og når Helligånd kom og hvilte over ham nærværet av hele himmelriket, da gikk han ut og gjorde et tegn under og mirakler i bøtter og spann, i tusener på tusener på tusener på tusener. Det er bare 27 av dem som er skrevet opp her til vår lære. Nærvær er hele forskjellen. Nærvær er hele forskjellen. Har du latt Gud gi deg myndigheten fra Den hellige ånd. Det er en salvelse, det er en kappe, det er en kongelighet. Jesus er kongenes konge. Hvem er kongene? Mm. Jeg vil stille kvar bare. <laughs> Yes! Han har gitt oss så mye makt og myndighet og autoritet, men den onde forsøker å si hvem er det du tror du er, da? Må ikke komme her og komme her. Den onde prøver å si at nei, du har vel ikke noe makt og autoritet, du må tilkalle en eller annen. Men jeg kjenner noen ganger, når jeg kjenner at folk blir plaga, så kjenner jeg at da må de til Jesus da Gi det ut, da. Få det ut. For vi har gitt, vi har gitt denne her myndigheten. Vi må begynne å bruke den fordi vi er hans elskede. Og når du kommer imot oss, det står det altså 'du fjell som reiser deg' mot Serubabel, bli til slette land. Det står du skal tale til dette fjellet. Løft deg og kast deg i havet. Mm. Det finnes korset med Jesus. Vi er korsfesta med Kristus. Vi må forstå hvem vi er. Vi må forstå det på en sånn måte at ikke vi går der og, og, og, og Vi skal ikke gå liksom og tenke at jeg er konge, jeg, er, liksom, jeg eier hele verden. Det er ikke sånn. Er ikke, du skjønner det. Men når du veit at du veit at du veit at du veit at du er den høyt elskede. Du har Guds favør over livet ditt. Hele tida har du Guds favør, Guds favør, Guds favør. Konstant. Ja, men du veit ikke hva jeg gjorde for noe i går. For da, da gjorde jeg, da datt jeg i synet, og da holdt jeg på med Jeg baksnakka folk, og jeg veit ikke hva jeg holdt på med. Jesus har tatt det òg. Mm, Alt tok han med seg opp på korset og drepte det der. Han drepte fiendskapet mellom deg og Gud. Han forsona deg med Gud. Saken er i orden. Og fordi han er hellig og rein, og fordi han er den han er, så har han har faktisk valgt har, har, du tenkt over det? Han har valgt å flytte inn i dette skrotet her. Han har valgt å flytte inn den rene, hellige, levende, sanne Jesus, Gud, Hellige Ånd, himmelriket, har valgt å flytte inn i dette greiene her. Dette. hvit som den hviteste sne. Og jeg trodde på det. Når du har levd et liv som en skitten hanske, så føler du at du aldri noensinne blir rein igjen. Men når Jesus kommer Det er noe rart jeg er glad i Jesus. Og da er det sånn når jeg møter sykdom, når jeg møter smerte, jeg møter avhengighet, jeg møter angst, jeg møter rus, jeg møter okkulte ting så kjenner jeg at det er inni meg, så er det akkurat som denne handa inni hansken bare begynner å bevege seg. Og begynner å si 'jeg må gjøre noe', 'jeg må, jeg må løse mennesker', 'jeg må' Det er som sånn, om denne, denne, kroppen min bare Det er noe inni meg som skriker etter at 'jeg må få forløst Guds rike', 'jeg må få gjort noe', 'jeg må få Ikke bare gjøre, gjøre, men jeg må få lov å forløse det jeg har på innsida. Guds nærvære. Jeg må få forløse Han som har løst meg. Han som kom og satte meg fri, som reparerte alle rift av minne, som, som, gjorde at jeg ble ny på innsida og utsida. Jeg veit veien. Jeg veit det er en vei ut. Flere av dere veit jeg har vært på institusjon, jeg har vært innesperra, jeg har vært ødelagt, jeg har vært helt kaputt. Jeg veit hva Jesus kan. Og ikke bare kan, men han vil. Jeg veit at jeg hadde ikke stått her i levende live i det hele tatt i dag hvis ikke det var for Han. Og med den samme kraft og myndighet så går jeg sykdommen midt i ansiktet. For i Jesu Kristi navn skal hvert kne bøye seg. Hvert kne skal bøye seg, hvert navn som nevnes, skal bøye seg for Jesus. For han er den levende og sanne og reine Gud. Og han er den samme i går, den samme i dag, den samme for evig tid. Han har ikke forandra seg. Og han med den autoriteten, han bor i deg. Og han vil ut. Han vil ut. Han vil utføre med myndighet. Kaste ut. Rive løs lenker og bånd. Sette mennesker i frihet. Han vil ut. Slutt å stenge den inne liksom på bønnerommet. Han er, han er min, han. Han vil ut. Han vil ut i menigheten, han vil ut i lokalene, han vil ut. Og så får vi lov å være med og dele litt av friden og gleden Men egentlig er vi bare en liten hanske som ikke kan røre seg en millimeter hvis ikke han fyller oss. Jesus sa i mitt navn skal dere. I mitt navn skal dere gå. Som om det er jeg som kommer. Det er det det betyr. I det øyeblikket du setter foten i et rom, så har du Jesus med deg. Slipp han løs. Slipp han løs ta autoritet over omstendighetene dine. Jesus tok dem på korset. Han skal ikke komme og gjøre det nå. Han har gjort det. Han har sagt 'Det er fullbrakt'. Scared. talte i tunger, kasta ut sykdommer, prekte. Ja, men allikevel kjente jeg at jeg måtte ha med mer. Så møtte Gud meg her en dag. På dette stedet her. På Dette stedet som folk er Ballangen? Er det det? <laughs> Jesus vet hvor Ballangen er. Han møtte meg. Så sitter mora mi i salen etterpå hjemme og hører meg preke, så sier du taler med en helt annen autoritet og myndighet. Hva var det? Det var Den hellige ånd. Skulle så ønske at Guds menighet kunne reise seg og ta tak i identiteten sin igjen. At hver eneste en kunne slutte å sitte som tiggere langs veien og rope 'Jesus, du David, som forbarm deg over oss'. Jeg skulle så ønske at Guds menighet kunne være seg enda mer bevisst at vi er Hans elskede. Kalt, utvalgt, satt til sides. Helliget Herren. For å bli fylt av Ham som fyller alt i alle. Vi kan slutte å ta oss sjøl så høytidelig. For det er bare Jesus det handler om, alt sammen. Det er derfor jeg er her. Det er derfor jeg reiser. Det er derfor jeg jeg er så heldig jeg er en mann som tillater meg å leve på den måten. Nå er det ikke Wilhelm. Vi skal ha et ettermøte vi pleier å ha det som i del to. Men hvis ikke du kjenner for det, så kjenner vi trenger litt ro og trenger å tenke over saken, så ikke kjenn noe press på noe. Vi skal ha et ettermøte. Men Helligånd er her, og han er veldig, veldig, veldig øh, Han lengter. Han lengter etter å få lov til å innta mer plass i deg. Det eneste som står i veien for det, det er stolthet og frykt. Det er det eneste som står mellom deg og det du ønsker deg. Stolthet og frykt. Og Jesus han sier at eh, frykt finnes ikke kjærlighet fullkomne kjærligheten driver frykten ut Så frykt er ikke noe du får av Jesus. Guds frykt og frykt for Gud er ikke det samme. Og stolthet, det står Gud, står den stolte imot. Men den ydmyke får nåde. Ikke bare nåde, men stor nåde. Jeg tenker Det er på tide at du inntar din plass. Og om du aldri skal preke noen plass, men i hvert fall i hverdagen din, om du skal på jobben din eller om det er familien din, at du inntar din plass. Og at du i ditt bønneliv, i det minste, begynner å utøve den friheten og mandaten hvor du på avstand kan bare sette mennesker i frihet. Jeg har folk som ringer til meg og sier 'Du, jeg har så vondt i tanna. Kan du være så snill og be for meg?' og sånt. Og du, jeg, kjære, jeg vil ikke tenker jeg, ja, ja. ja men Gud kan. Så ber jeg, og så får jeg telefon tilbake med at du, er der borte. Du er ikke avhengig av at du er der. Han er avhengig av at du ber. Han er avhengig av at du utøver den myndigheten som han har gitt. Og selvfølgelig er det et kontaktpunkt for, liksom, med, som fortroende, men allikevel sett, det er jo han. Det er jo han Men husk det når han ikler deg den kongelige kappe. Misbruk det aldri. Misbruk det aldri. For det er fort gjort at du tror at du er noe. Og Det profetiske ord kan faktisk i feil hender så kan det gjøre stor skade så be om visdom. Ikke bare da la være fordi du er redd, men be om visdom. Og vær sånn som Jesus, så langt som du klarer. Behandle mennesker med respekt, med kjærlighet, med omsorg, som de dyrebareste av det dyrebareste av det dyrebareste som Jesus skal livet sitt for. Hver eneste en. Og ikke bare her inne men der ute. Helligånden er fortsatt her. Håper du merker det. Kjenner dere det Det finnes en del gaver. En del eh, nådegaver. Altså ikke fortjenestemedaljer, men nådegaver. Eh, og det finnes eh, ni som er eh, skrevet opp i Korinterbrevet. Men det finnes så mange mer. Det er bare ni av dem. Og det finnes gaver som vi ikke kanskje forstår, som vi kanskje ikke helt eh, Og jeg opplevde det for eh, litt av stund siden at eh, det fantes eh, en gave. Eh, og, og det, ja, ja, ja. Jeg skal ikke drive med sånn falsk ydmykhet-opplegg. Men i hvert fall så, det, det, det, jeg opplevde, var det at Gud ga meg en gave til å se. Eh, se Helligånd. Ehm, og det er ikke alltid jeg ser, men når jeg, når jeg ser etter Det er noe med det der når du ser etter. Eh, og til tider når jeg spør Helligånd, hvor er du? Så Hvis du syns jeg er veldig rar, så bare skru av øra dine. Det går ut. Jeg blir ikke fornærma for det. altså. det, er ikke sånn at jeg er så veldig sånn hellig og alt det der, men jeg må si hva jeg ser. Jeg må si hva jeg ser. Eh, <clears throat> og sånn som, eh, sånn som ak akkurat nå eh, jeg skal ikke skremme deg på noe som helst vis, for det er, altså, Den hellige ånd trenger seg ikke på. Men akkurat nå så, så Den hellige ånd han svever over akkurat der, bak der. Det er Arne og Randi og Anniken, Kåre og Toril. Over akkurat det området der sånn, så, så ser jeg at han beveger seg. Uh, Søkende. Ikke noe påtrengende. Jeg, bare, jeg, altså, jeg vet jo Den hellige ånd er alt, men altså, jeg, jeg, kan, jeg, kan, kan fornemme hvor han rører på seg. og Jeg vil bare si det at, at hvis du, når du er der, hvis du kjenner at han rører deg, så bare si 'vær så god'. Uh, Um, jeg heller ønsker å utruste med den gaven som kalles kunnskapsord. Han er her. Eh, selv om jeg sier sånn, så betyr det ikke at han ikke er her altså. At han, det er bare å ta tak i for han er til stede, sant? Men han bare forsterker sitt nærvær, og noen ganger så bare flytter han på seg. Det er som en Ja. og det er sånn eh, Jeg vil så gjerne fylle deg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få forklart det ordentlig. Han vil bare så veldig gjerne overta. Overta. Vi ser han er fortsatt der, men begynner han å bevege seg bare mer utover fordi han kjenner på sulten. Han, han, han hører hjertet som bare sukker. ja, men han kjenner han, han, han, han, han gir respons på at du er sulten. Det er ikke noe mer han vil enn at du skal bli mer kjent med Jesus. For det her er Jesus. Selv om ikke du på en måte kjenner ham, men sånn, så ikke, det betyr ikke at det ikke er noe det, det, betyr ikke at det er noe gærent med deg. Det er bare du er ikke vant til å kjenne ham igjen. Det er bare en sånn Så det er ikke noe sånn at du Ikke, ikke, ikke tenk på det, men, men bare si Hellige jeg trenger å kjenne deg. for jeg han er talsmann. Det er han som prater, det er han som forteller deg. Det er han som lærer deg å vise deg i Bibelen. Det er han som har skrevet i Bibelen. Det er han som har krafta til å helbrede. Det er han som, som, som, sørger for at folk blir født på ny. Det er han som gjør noe nytt. Det er han som føder lovsanger. kjenner at det, er, det, er, det finnes en salvelse til helbredelse her. Så jeg tenker, hvis du er sjuk, så grip tak i Jesus i det minste, da, om ikke du tar tak i noe annet. Men så kom gjerne fram til forbønn, og så får du bare slippe Den hellige ånd løs. Og hvis du ønsker å bli fylt av Ånden, så skal vi stå sammen med deg og be. Så bare se hva Den hellige ånd gjør, tenker jeg. Jeg har ikke lyst til å legge noen list i forhold til hva han gjør. Jeg bare vet at han beveger seg rundt i rommet. Han beveger seg på en så myk og varm og kjærlig måte. Og bare Vil du slippe meg inn? Vil du slippe meg til? Han ønsker å gi deg en myndighet. En myndighet, en autoritet, som er større enn den du har hatt fram til nå. Mm. Hvis du vil, så kan du komme fram. Hvis du ikke vil, så Men det hender det er ikke noe sånn Det hender det at han trenger at du tar et skritt, og du legger fra deg all stolthet og frykt, sånn at du tar et skritt.